Друзья, всем привет! А, рада приветствовать вас на своем канале. И в этом видео я хочу рассказать вам о клавиатуре, о назначении клавиш, при взгляде на которые сразу непонятно, что должно происходить при их нажатии. Это, разумеется, не буквенно-цифровые клавиши, с ними так все понятно, что нарисовано, то и отобразится а, при нажатии. Правда, на некоторых буквенно-цифровых клавишах нарисовано по три символа. И сразу Э, тоже непонятно, как отобразить какой-то из них. О том, как, с помощью каких клавиш и в каких режимах отобразить каждый из символов, нарисованных на клавише, тоже расскажу в этом видео. Давайте взглянем на обычную клавиатуру. Красным выделены клавиши, с которыми более-менее все понятно. Это символьные клавиши, буквы, цифры, знаки. Единственное, на чем остановимся подробнее в плане этих клавиш, это как отобразить все символы, нарисованные на этих клавишах, но это чуть дальше. А вот значение клавиш, выделенных синим цветом, скорее всего, новичкам непонятно. И поэтому сейчас опишем значение каждой такой клавиши отдельно. Начнем с левого верхнего угла. Клавиша Escape. С помощью этой клавиши отменяется какое-либо действие – Например, если вы на рабочем столе кликните правой кнопкой мыши и откроете окно свойств экрана, то нажав клавишу Escape, вы мгновенно закроете это окно. В любой игре, нажав клавишу Escape, вы скорее всего выйдете в меню игры, а если еще раз нажмете эту клавишу, то игра продолжится. В любом браузере Internet Explorer, Opera, Firefox и другие при вводе адреса какого-либо сайта – Нажав клавишу Escape, вы вернетесь к исходному значению адреса, к адресу домашней страницы, ну и так далее. Просто запомните, клавиша Escape отменяет предыдущие действия. Клавиши F1, F12 – это функциональные клавиши. То есть при нажатии на эти клавиши происходят какие-то действия. В разных программах они разные. Обычно эти клавиши используются как горячие или в комбинациях с другими клавишами. Например, в большинстве программ Клавиша F1 – это вызов помощи, справки. Комбинация клавиш Alt плюс F4 в Windows – это закрытие текущего окна. В любом браузере клавиша F5 – это обновление страницы. Клавиша Print Screen. С помощью этой клавиши можно сделать снимок экрана. То есть фактически при нажатии на эту кнопку никаких видимых действий не происходит – но на самом деле картинка с фотографированного экрана попадает в память, в буфер обмена, откуда ее потом можно достать, вставив в любом графическом редакторе, например, Paint или Photoshop. Кстати, если нажать эту клавишу вместе с клавишей Alt, выделенной зеленым цветом, то есть Alt плюс Print Screen, то сфотографируется не весь экран, а только активное окно. Клавиша Scroll Lock суть действия этой кнопки в том, что когда эта кнопка включена, об этом горит соответствующая индикаторная лампочка. С помощью клавиш управления курсором стрелочки Page Up, Page Down можно перемещать изображение экрана, а не курсор. Вообще применение этой кнопки можно найти только в Excel. Там она действительно работает. Клавиша пауза Break. Обычно с момента включения компьютера до загрузки Windows вы успеваете увидеть на экране только заставку загрузки Windows. А на самом деле в момент загрузки на экран выводится некоторая информация о системе, наличие оперативной памяти, объем винчестера и так далее. Так вот, чтобы успеть увидеть эту информацию, надо нажать кнопку «Пауза». Для продолжения можно нажать любую кнопку. Вообще-то кнопка в комбинации с клавишей Ctrl активно использовал в свое время в DOS-приложениях для прерывания работы программы. Сейчас же функцию этой кнопки выполняет диспетчер задач. Клавиша Num Lock. Эта клавиша включает цифровую клавиатуру, расположенную в правой части клавиатуры. Если эта лампочка включена, о чем свидетельствует индикаторная лампочка, то цифровая клавиатура будет работать как на калькуляторе. То есть при нажатии будут отображаться именно цифры. Если же клавиша выключена, индикатор не горит, то цифровые клавиши будут работать в другом режиме. Клавиши 1 и 7 будут работать как клавиши End и Home. Перевод курсоров конец и начало строки. Клавиши 3 и 9 будут работать как клавиши Page Up, Page Down. Перевод курсора на один экран вниз и вверх. Клавиши 2, 4, 8, 6 будут работать как клавиши стрелки – то есть в режиме управления курсором. Кроме того, если в панели управления установить специальные возможности для мыши, то при выключенном режиме клавиш Nonlock можно управлять курсором мыши с помощью клавиш 4 влево, 6 вправо, 8 вверх, 2 вниз. Вообще рекомендую вам пользоваться цифровой клавиатурой, особенно если вы часто работаете с цифрами, например, в 1x или Excel. Клавиши Page Up, Page Down с помощью этих клавиш можно листать экран вверх и вниз. Клавиши, выделенные синим цветом, работают только если клавиша «Нам лог» выключена, индикатор не горит. Использовать эти клавиши можно и нужно в любых текстовых редакторах, любых браузерах, в общем, везде, где информация не помещается на один экран по высоте. Клавиши Home и End. С помощью этих клавиш курсор перемещается в начало клавиша Home – и конец клавиша End строки или в начало и конец списка в проводнике. Клавиши, выделенные синим цветом, работают только если клавиша NumLock выключена, индикатор не горит. Кстати, если нажать клавишу Home вместе с клавишей Control, выделенной зеленым цветом, то переход будет осуществляться сразу на первую самую верхнюю страницу. И если нажать клавишу End вместе с клавишей Control, Переход будет осуществляться сразу на последнюю, самую нижнюю страницу. Клавиша Insert или Ins. Клавиша Insert переключает режимы вставки и замены. В режиме вставки, если печатать между двумя словами, правое слово будет двигаться вправо, а новый текст будет вставляться после левого слова. Например, лево, центр, право. Слово «центр» я вставила между словами «лево» и «право». А в режиме замены правое слово будет затираться, то есть заменяться вставляемым словом. Вот так. Лево – центр. То есть слово «право» полностью затрется. Иногда эту клавишу просто хочется отключить, так как набирает текст в Word, можно случайно нажать эту кнопку и включить режим замены – и в момент редактирования уже набранного текста не замечаешь, как то, что набирал, затирается. Поэтому я вам рекомендую иногда обращать внимание на строку состояния Word. Там есть индикация клавиши Insert. Кроме того, в Word можно отключить эту клавишу, но об этом не в этом уроке. Клавиша, выделенная синим цветом, работает только если клавиша NumLock выключена, индикатор не горит. Еще эту клавишу используют в комбинациях с клавишами Ctrl и Shift, выделены зеленым цветом. Комбинация клавиш Ctrl Insert – копирование выделенного текста. То же самое, что и Ctrl-C. Комбинация клавиш Shift, Insert, вставка выделенного текста. То же самое, что и Ctrl-V. Клавиша Delete или Del с помощью клавиши Delta можно удалить один символ справа в любом тексте или удалить весь выделенный текст, или удалить файл или папку. Кстати, если удалять файл с помощью комбинации клавиш Shift и Delta, клавиши Shift выделены зеленым цветом, то файл удалится, минуя корзину. То есть восстановить из корзины его уже будет невозможно. Клавиша, выделенная синим цветом, Работает только если клавиша Num Lock выключена, индикатор не горит. Кроме того, клавиша Del используется в комбинации с клавишами Ctrl и Alt, выделенной оранжевым цветом. При нажатии комбинации клавиш Ctrl плюс Alt плюс Delta откроется диспетчер задач. Клавиши управления курсором, стрелки. С помощью этих клавиш перемещается курсор. Курсор – это мигающая вертикальная полоска в текстовых редакторах или выделенный прямоугольник в любом файловом менеджере. Клавиши, выделенные синим цветом, работают, если клавиша Nom Lock выключена, индикатор не горит. Клавиши управления курсором можно использовать в комбинации с клавишами Shift и Ctrl, выделены зеленым цветом. Особенно это полезно в текстовых редакторах. Комбинация клавиш Shift плюс стрелка вправо-влево, выделение одного символа справа или слева. Комбинация клавиш Ctrl плюс стрелка вправо-влево, перемещение курсора на одно слово вправо или влево. Комбинация клавиш Shift плюс стрелка вверх-вниз, выделение одной строки вверх вниз. Комбинация клавиш Ctrl плюс стрелка вверх-вниз, перемещение курсора на один абзац или строку вверх или вниз. Клавиша Backspace с помощью этой клавиши можно удалить один символ слева или весь выделенный текст. В файловых менеджерах эта кнопка используется для перемещения на один уровень на одну папку вверх. В программах для просмотра фотографий возврат на одну фотографию назад. Комбинация клавиш Alt плюс Backspace – отмена предыдущего действия. То же самое, что и Ctrl плюс Z. Клавиша Enter – на клавиатуре две клавиши Enter. Если вы часто работаете с цифрами на цифровой клавиатуре, то рекомендую вам использовать клавишу Enter, которая находится в правой нижней части клавиатуры. Клавиша Enter используется для подтверждения каких-либо действий, для открытия файлов, для запуска программ, для переходов на новую строку. Клавиша Shift используется для переключения регистра символов. То есть, если клавиша Shift нажата, тогда буквы будут печататься заглавными. Кроме того, клавиша Shift часто используется в комбинациях с клавишами Ctrl и Alt. Например, комбинация клавиш Ctrl плюс Shift или Alt плюс Shift – это переключение раскладки клавиатуры. Клавиша Ctrl, клавиша Alt. Я объединила значения этих клавиш, так как они действительно одинаковые – эти клавиши используются для расширения функциональности других клавиш, то есть клавиши Ctrl и Alt используются в комбинациях с другими клавишами для выполнения каких-либо действий. Клавиша «Контекстное меню». С помощью этой клавиши вызывается контекстное меню, точно так же, как если бы вы нажали правую кнопку мыши. Меню будет соответствовать программе, в которой вы работаете, то есть активной программе – или если вы нажмете эту кнопку, находясь на рабочем столе, то откроется меню, соответствующее активному элементу рабочего стола. Клавиша Windows или Win. При нажатии этой клавиши открывается главное меню Windows, меню кнопки «Пуск». Кроме того, эта клавиша используется в Windows в сочетании с другими клавишами, облегчая и ускоряя запуск каких-либо программ или выполнение каких-либо действий – Например, комбинация клавиш Win плюс D. Это сворачивание всех окон. Комбинация клавиш Win плюс E, запуск проводника, ну и так далее. Про комбинации клавиш я сделаю отдельный урок. Клавиша пробел. Эта клавиша используется для разделения между собой символов и слов, то есть э, для ставки символа пробела отступа. Кстати, если включен режим замены с помощью клавиши Insert, клавиша пробел работает как клавиша Delete, то есть стирает символ справа. Иногда клавиша пробел используется для подтверждения каких-либо действий, то есть как клавиша Enter. Клавиша Caps Lock. Клавиша Caps Lock точно так же, как и клавиша Shift, используется для переключения регистра символов. То есть, если клавиша Caps Lock нажата, соответствующий индикатор горит, выделен желтым цветом. Тогда буквы будут печататься заглавными. Клавиша «Табуляция». С помощью этой клавиши можно создать красную строку в текстовых редакторах. То есть при нажатии этой кнопки сразу вставляется несколько символов пробел. С помощью этой кнопки можно обойти все контекстные элементы активного окна. Это бывает полезно, когда вдруг перестала работать мышь или ее вообще нет по каким-то причинам. Чтобы было понятнее, зайдите в проводник и понажимайте клавишу «Табуляция». Вы увидите, как перескакивает курсор с одного контекстного элемента на другой. И еще клавиша табуляция используется в комбинации с клавишей Alt для переключения задач в Windows. Теперь расскажу, как отобразить все символы, нарисованные на клавише. Для примера возьму клавишу со знаком «Вопрос», расположенную возле правой кнопки Shift. Тут аж 4 символа на одну клавишу. Секрет в клавише Shift и раскладке клавиатуры. То есть для отображения точки должна быть включена русская раскладка клавиатуры. Для отображения запятой надо нажать данную кнопку вместе с клавишей Shift в русской раскладке клавиатуры. Для отображения слэш надо переключиться на английскую раскладку и нажать данную клавишу. Для отображения вопроса надо нажать данную клавишу вместе с клавишей Shift в английской раскладке. Вот и весь секрет. Аналогично и с другими клавишами, на которых нарисовано несколько символов. Для таких особенных национальных символов надо переключаться, соответственно, на национальную раскладку.